Welkom bij een nieuwe drumsessie. Hey. In 4K. In 4K, nieuwe camera, eindelijk. Yo dames en heren, welkom terug. Thank you. kijken naar deze nieuwe video. Nieuwe Gloednieuwe video. Nieuwe video. Dit was de drumsessie van vandaag. was de drumsessie voor vandaag. Abonneer. Abonneer. Liken. Ja, ehm. en dit was het. Bedankt Doei. voor... Ja, wel abonneren, anders ga ik nooit meer een video.